No doubt that is the uh, weather helicopter reporting on this uh, phenomenon that is sunlight today. <laughs> so I decided for my morning run today to run on the Katy Trail. So the Katy Trail is a about a six mile out and back downtown Dallas. 5K, 5K down, 5K back. 10K for you metric folk. Trail Runners Review. Terrain, pretty straight, pretty flat, so good there. It's about six miles or 10K in length, good there. Accessibility right through the middle of Dallas, good there. Scenery, sure, not too bad, it's good. Foot traffic, just pedestrians and cyclists, and they have designated pathways so cyclists here pedestrians and walkers and runners here so all on the trail they have these things so if you need to call 911 you just tell them your location the police will come over here on a scale 1 to 10 Jake's personal running route review, I would give it a seven. <sighs> okay, that was Katy Trail. Katy Trail is quintessentially Dallas. Today's run I've done about six miles or so at about a 720 pace, but I'm going to go for a little extra. Uh, I am excited though because today is Wednesday, which of course means Wen Wednesday. Yeah! Uh, means Chinese in Chinese. Huh? Huh? Huh? Uh, I am excited to start this new weekly segment where every Wednesday I will speak exclusively in Chinese with English subtitles. Just as a fun way for me to practice my Chinese while I'm back here in the United States and then also give you guys a fun insight to what it's like speaking Chinese as a non-native Chinese speaker. So every week I'll do this and then through this I'll kind of find new, interesting Chinese cultural things here in the US and uh, share them with you guys. Okay, so without further ado, 开始。我兴奋说中文。所以我欢迎会说中文的人来到我的 YouTube 的频道。我按完定计划。 呃，去一个中文课的地方，那个小小学校，我是一个一些补习班。但是之前我离开我家，我妈妈我我妈妈问我啊，你可以找到一个一个中国的文化也中中文语言的课，因为。 Oh yeah, I forgot to tell you guys. Uh, throughout this vlog today, uh, when I say something that is uh, mostly correct, but it may not sound pretty to a native speaker, but they understand the general message, uh, and I kind of look like a fool, uh, I'm gonna make this face. 我现在会去一个中国，是中文、中国文化的啊，生活哎，生活的地方。我，我觉得我到了。哦，找到，在那里。哦，嗨，你好，呃，不好意思，我要。 我想问你们，你们有一个那个中文中文的课吗？中文的课，中文班呐。对对对，你从你从中国吗？从台湾。从台湾，哦，好棒，在哪里？台湾台北。台北，当然。哈，这个小朋友以后，所以你们要让他继续去上中文。对对对对对。 再见。呃，我使命成功。我刚才看到一个，这里有很多的中国菜的地方。我要，我要花了一点时间看一看。这是一个真的台湾菜，是是芋头面包，呃，都是一个很软的面包，因为台湾人，因为因为台湾人真喜欢那个。 较软的面包。如果你是你是一个台湾人，你要也你要来 Dallas 看一看，或是你要住在 Dallas，大概他们有你们的菜。我觉得这里是一个市场。Yes，好棒哟！嗯，我没没有你从。 从台湾来来到美国吃台湾的菜有点奇怪。我在美国的时候我应该吃美国菜。好，OK，所以我找到一个特别的中国中国也台湾菜。这个这个这个开心，我来这里买。 所以，如果你们来一个中国菜的地方，你必须买这个是芝麻包子，也你应该试试看这个芋头包子，芋头。 台湾也，中国人们的必需品，对不对？是都是一点贵，三十三十六、三十七美金。如果你是一个美国人，或是你要去一个中国的市场、这样的市场啊，这些是东西你必须试试看。是泰国的咖啡，越南的越南的炒紫米，多很多的辣椒。 华人真喜欢吃，还可以。哎，所以这个是一个最有名的水果，最最最有名的水果。你切的时候，切有一点小心，因为里面闻起来非常不好。哇！加着加着加着加着加有一点像，他们有五十亿不同的水饺， <laughs> 也无。 不喜欢吃，但是如果你是一个台湾人，大概你喜欢吃。加油！我住在台北。哦，台湾人嘞。朋友总是对我笑，是我笑我的口音。口音啊，已经很好了。 所以今天我练习说中文，我找到一个中文老师，也我找到一个小朋友的中文老师，让我妈妈她维持维持她领养那个小孩子的过程。所以，我觉得今天的使命成功。好的啊，Vlog 结束，再见。 to you live from Julie's Juice Kitchen.